о келдің бе ооба нұрбек саған машинаңа чоң рахмат ештеңе қандай салып келдіңдер сон қыздардың барына машина мен кетіп қойдым қалып айтпай эле айта бербейт белең анан сонун отуруп келдик кыздардын баарын машинага салып алам бычка жака барып атпайбызбы Қалғанын айтып бе? жетті ғой қайғылы әліне көре аласың көзіңе не болды машинаның радиаторына су кіріп кетті не болбойт эми радиаторда өз су болады. да тиги машинанын радиаторуна да су кирди машинаның өзіне да суу кирип Başına kalk da. Başına... Suda? Kaç suda. Bıçık adam. Ne? Kaysı bıçık Ne oldu can usta Ali bıçık adam? Eee eh, kızı kalı alamsın da. Só torcida da Ulster!